ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਏ ਤੇਰੀ ਤਮੀਜ਼ ਜੰਨਤ ਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਏ ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੰਨਤ ਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਏ ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੰਨਤ ਏ